Самая трудная вещь на свете – это думать собственной головой. Вот, наверное, почему так мало людей этим занимаются. Человек имеет два мотива поведения. Один настоящий и второй, который красиво звучит. Мой секрет успеха заключается в умении понять точку зрения другого человека и смотреть на вещи и с его, и со своей точки зрения. Каждый, кто перестает учиться, стареет – и неважно, в 20 или 80 лет. А любой другой, кто продолжает учиться, остается молодым. Самое главное в жизни – это сохранить мозг молодым. Время не любит, когда его тратят впустую. Самая хорошая работа – это высокооплачиваемое хобби. Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. Ничего особенно не трудно, если разделить работу на небольшие части. Если у тебя есть энтузиазм, ты можешь совершить все, что угодно. Не работодатель выдает зарплату, а работодатель только распределяет деньги. Зарплату выдает клиент. Хорошо, что народ не понимает, как работает наша банковская система, иначе завтра же случилась бы революция. Качество это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит. Я этого хочу, значит это будет. Препятствия – это пугающие вещи, которые появляются, когда вы перестаете смотреть на свою цель. Если бы я делал только то, что хотят от меня люди, они бы до сих пор ездили на каретах.